so hello friends and welcome to Y YouTube channel आज किस वीडियो में बात करने आज जम्मू कश्मीर की टॉप लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के बारे में चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो वैसे सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे लास्ट चौबीस घंटों में जो है जो सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है जो कि सोपोर पुलिस से है उन्होंने जो है तीन आतंकियों पर जो है दस लाख रुपये का इनाम रखा हुआ जो उसको पकड़ के पकड़ के देगा उसको दस लाख का इनाम मिलेगा उसके पोस्टर्स जो हैं आस के इलाकों में जो है लगा दिए गए हैं उसके बाद बात करेंगे जो बारामूला से खबर आ रही है बारामूला में एक आदमी ने जो है जिसने मास्क पहना हुआ था उसने सब्जी की दुकान से नकद पचास हज़ार की राशि को लूट लिया और सीसीटीवी कैमरा की फुटेज से हुआ खुलासा उसके बाद बात करेंगे सौरा श्रीनगर से तेईस वर्षीय आतंकी का शव मिला उसके बाद बात करेंगे गंदो टोडा में शहीद राज सिंह का पूरे सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार जिनकी जो है दो मंजिले मकान से गिरकर हुई थी मौत उसके बाद करेंगे जम्मू को जम्मू तवी में जो चौथा पुल है वो सुसाइडल पॉइंट बना बनता ही जा रहा है पहले भी बहुत केस आए लेकिन इस बार एक युवती युवती ने जो है गुजर नगर पुल से आत्महत्या करने की कोशिश की लेकिन समय रहते उसे बचा लिया गया उसके बाद बात करेंगे जम्मू कश्मीर के आठ ज़िले चार जम्मू और चार कश्मीर में जो है लॉकडाउन में की गई दी गई छूट उसके बाद करेंगे डी डी सी राजौरी जो थे उन्होंने जो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुंदरबनी का किया दौरा तो गाइज ये थी लास्ट चौबीस घंटे की अपडेट मिलते हैं कि इस नई अपडेट में तब तक ले जाए बंदे मातरम और ऐसी ही न्यूज़ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए और घंटी के ऑप्शन को ऑल पे जरूर प्रेस कर रहे थैंक यू सो मच